अस्सलाम आज मैं आपको चिकन के कीमे के कबाब बनाना सिखाती हूँ इसके लिए मैं ले रही हूँ two and half pound chicken का कीमा चिकन के कीमे में मैं डालूंगी दो दरमियानी साइज़ के प्याज एक प्याज को मैंने इस तरह छोटा छोटा काट लिया है और दूसरे प्याज के साथ मैंने अदरक लहसन और हरी मिर्च डालकर एक पेस्ट बना ली है और हरे प्याज को भी इस तरह छोटा छोटा काट लिया है आधी गुटी हरा धनिया जो छोटा छोटा काट लेना है दो अंडे और दो ही टेबल स्पून बेसन के हैं कबाबों में जो मसाले डालेंगे वो है लाल मिर्च एक टीस्पून, नमक एक टीस्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ एक टीस्पून और काली मिर्च हाफ टी स्पून है एक टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया डालना है सफ़ेद जीरा एक स्पून डालनी है और एक ही स्पून क्रश मिर्चों का डालना है अब हम इन सब चीज़ों को कीमे में डालकर मिक्स करेंगे कबाब की शेप में बनाकर फ्राई कर लें तैयार हैं इनको डिश में डालकर सर्व करें अल्लाह